हेलो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं ये वीडियो है how to use YouTube video without copyright strike यानी का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा हम लोग कोई दूसरे का वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे कैसे होते हैं हम लोग वो दिखाएंगे चैनल है इसमें टेक्स्ट ऑन इसी में से एक वीडियो हम लोग डाउनलोड करके थोड़ा सा एडिट करके जस्ट थोड़ा सा एडिट करके दोबारा मैं हम लोगों का चैनल में अपलोड किया है बट कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया value of life life changing motivational video वही वाला वीडियो है करंट थोड़ा चूंकि स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा रुक गया ये वाला वीडियो है ये ये चैनल का नाम है वो देखो ये मैं लोगों का चैनल का लोगो है लोगो नहीं जस्ट एक फोटो है ये वाला वीडियो हम लोगों ने तो क्या है उसी चैनल में यही वाला वीडियो सामने से कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा पार्ट उसको कट दिए और पीछे से थोड़ा सा पार्ट कर दिए उसको तो देखो दूसरा चैनल था उसका लोगों भी बट फिर भी हम लोग के चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया हम लोग का चैनल मेन जो है license creative commons attribution license reuse अलग ध्यान से रखना ये वाला ऑप्शन आएगा समय बोलने वाला यानी का वही है हम लोग यूट्यूब में जाके वैल्यू ऑफ लाइफ में सर्च की सर्च करने के बाद दो तीन वीडियो आ जाए इसमें से थर्ड नंबर वीडियो हम लोग लेने से पहले इसमें फिल्टर में जाके क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑप्शन है जस्ट इसमें सिलेक्ट की इसमें सिलेक्ट करने का मतलब है कोई दूसरे का वीडियो जो लोग अपलोड कर रहा था वीडियो अपलोड करने के टाइम ये वाला ऑप्शन दिया तो नेक्स्ट टाइम देखना क्या है जो वीडियो हम लोग ने डाउनलोड करने वाले हैं जो ऑप्शन दिए क्रिएटिव कॉमर्स उसके बाद लाइसेंस में देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लाइसेंस में देखिए वो आएगा creative commerce attribution license reuse allowed कोई भी वीडियो में वैसा रहेगा तो ये वाला वीडियो हम लोग दोबारा एडिट करके थोड़ा सा भी एडिट करके हम लोग का चैनल में अपलोड कर सकते हैं इसलिए हम लोग का तो कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगा इसका मतलब है हम लोग दोबारा कोई भी वीडियो दूसरे का वीडियो भी डाल सकते हैं इसमें जो पब्लिक दिखाई दे रहा है इसमें पब्लिक के रिस्ट्रिक्शन में नाम रिस्ट्रिक्शन में इसमें नाम नहीं है नीचे वाला जो वीडियो है इसमें कॉपी रेट क्लियर जाना का ये जो वीडियो हम लोग अपलोड किए वो वाला परमिशन नहीं था वो जस्ट फर्स्ट वीडियो है ऐसे मोटिवेशनल को बता रहा था उसमें देखो कॉपीराइट स्ट्राइक दिखाई दे रहा है